hello and welcome friends Z type का एक पैटर्न बनाना है पाइथन के अंदर और ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है तो यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हमने बनाया है और इसमें एक बार दिखाता हूँ तो ये प्रोग्राम मैंने चलाया है और यहाँ पर देख सकते हैं इधर देखिए ये आउटपुट आया हुआ है ये आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है देख सकते हैं तो स्टार पैटर्न प्रिंट हो रहा है